Aqui quem fala é da terra, pra variar. Estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais tchau no high society. E down, down, down do high society. Down, down, down do high society. Down, down. ano. A crise tá virando zona. É cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque é tá cada vez mais tchau no High Society. Que dá um down do High Society. Down, down, do High Society. Down, down, do High Society. coisa tá ficando russa. É muita patrulha, é muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um aiatolá pra tolar. Alá, tá cada vez mais down no high society. dá uma mano, no high society. I'm so down, I'm so down, Jones, I'm so down, I'm so down, Jones, I'm so down, i down, Down, down, down to high society, down, down to high society, down, down to high. Viva.